vamos a ver muchas cosas variadas, nos vamos a cansar de nuevo, vamos a sudar como nadie. Hemos llegado improvisadamente a un templo. Bueno, pues ya lo hemos visto, ya nos podemos ir. La segunda parada de hoy es el baño. ¿Habéis ido al baño, chicas? Estamos en Arasilla. Hay un bosque muy famoso de baño. En medio del campo, con todo el calor, enseñándolo todo. Chicas, meter barriga, por favor. Repitamos. Enseñándolo todo. Ayer venía pensando que estaría bien que en los vídeos se pudiera también poner el olor de los sitios. Mira qué espesor en el bosque, ¿eh? Qué espesor. Qué frondosidad de la gente imbécil escribiendo, claro. una papelera. Hemos venido expresamente a la papelera. No hay papeleras en Japón. ¿Quieres saber por qué? Yo te lo voy a contar. <laughs> Porque hubo un atentado en el metro y metieron algo en la papelera y la gente murió. Era una bomba, ahora no sé qué de gas, algo así. La gente murió. ¿Eh? true, es true. Ya no hay papeleras por seguridad. <coughs> también es feliz con su tos con mocos. Se blanda. ¡Qué asco! Productivo. Porque produce. Claro, produce moco. Flema. ¡Dios! ¿Qué otros tipos de tos hay? Tos Seca, tos seca muy o improductiva. es hay oh. que cortar. Pero la ¿Ah, productiva, la productiva es buena porque estás expectorando. Dios, eliminas la caca que tienes ahí. Bueno, ya hay que pagar. 400. Sí. Bien, vamos a pagar. La entrada es tal que así. Tal que así. Este es el templo dorado. Ese es el original es el original. Luego su nieto, del tío este que tenía esa casa, el nieto se hizo la, imitación, la burda imitación, que era el plateado. Eso es cierto. Pero lo leí ayer. <laughs> de verdad, este era el original y después el nieto se hizo el otro. Eso era una imitación de este que era la casa del abuelo. Pues este está muy bonito, ¿eh? Muy bien.